viendo una encuesta, 92% de los venezolanos rechazan la amenaza de invasión militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Puede decir que todo el país, prácticamente. El 80% de los venezolanos rechaza el intervencionismo de Colombia en los asuntos de Venezuela. Rechazan a Iván Duque, el 80% de los venezolanos. Impresionante. Hay la unión nacional en torno a la defensa de la paz, rechazando el intervencionismo. El 86% de los venezolanos quiere que los asuntos nuestros sean resueltos a través del diálogo. 86% apoya el diálogo para atender los verdaderos problemas de Venezuela y que sean resueltos entre venezolanos y venezolanas, sin intervención de nadie en el mundo.